келіңіз саламатсыз саламатшылық эмне издеп атасыз мага эме берип койсоңор кыргызча орусча сөздүк а мынакей мынакей лы лыны таппай атасызбы а лы мынакей лы мынакей лаборатория, а, ломбард, лохушка. Лохушка ушундай сөзбү эмне болчуңуз азыр мени бирөө лохушка деди